eu sou Manuel e vou explicar como poderíamos facer unha rutina de exercicios e deporte na casa sen ter material específico, como serían unhas pesas, unhas gomas, unha cinta para correr, unha bicicleta estática, etc. O confinamento impediu practicar o noso deporte ao aire libre, en gimnasios ou en pabillóns. E, por isto, moita xente tivo que facer deporte na casa. Había persoas que tiñan eh, material específico na casa, como as pesas e todo, todo isto, pero a inmensa maioría carecía destes aparellos polo que tiveron que putar a imaginación e pensar en formas nas que poder manterse en forma na casa. Para comezar, faríamos unha ronda de movimento articular, facendo xiros de maneira circular, comezando polos nocellos e rematando no pescozo. Para facela, hai que ir con calma, xa que non se busca rapidez, senón preparar as articulacións para o traballo posterior. Eu faría unhas 12 repeticións de cada exercicio, pero dependendo da persoa, cada un ten que facer as repeticións que vexe necesarias. Se lle doe un pouco algunha articulación, hai que facer máis, pero máis lentamente. Unha vez rematado o movimento articular, pasaríamos ao quencemento. Nel comezaríamos cun jumping jacks, un exercicio moi bo para comezar que consiste nuns saltos acompasados, dunha apertura de pernas e unha elevación dos brazos. Continuaríamos cuns saltos. Se non se dispón de comba, pódese imitar que si se ten, ou se non, simplemente facer uns saltos verticais. Despois faríamos uns escaladores, que consisten en apoiar as mans no chan e levar os xeonllos ao peito. E remataríamos cuns burpees en flexión, uns saltos verticais acompañados dunha posición de plancha. Unha vez rematado o quencemento, volvemos a seguir a dinámica da mobilidade articular. Nos exercicios, comenzamos polos, polos xeonllos e rematamos na parte superior do tronco. Comezaríamos con 15 elevacións de tobillo con cada pé. Se se quer aumentar a dificultade do exercicio, podes coller peso nas mans, unha botella de auga ou o que se teña pola casa. Despois faríamos unhas 20 sentadillas e 40 zancadas, 20 con cada perna. E se se quere complicar o exercicio, tamén se pode añadir peso, ou facer estes exercicios con salto. Na sentadilla, cando te ergues saltas, En as zancadas, para cambiar dunha perna a outra, tamén das un pequeno chimpo. A continuación, faríamos unhas 30 elevacións de cadera. Para este exercicio, habría que apoiar a parte superior do lombo nunha superficie elevada, como é unha cama, un sofá, unha silla... E agora comezaríamos cos abdominais. Para isto sí que é moi recomendable ter unha esterilla para que non che doa a espalda de estar en contacto directo co chan. Se non se ten, podes poñer unha toalla ou unha peza de roupa a modo de esterilla. Para comezar, faríamos 20 abdominais clásicos, despois 40 oblicuos, seguiríamos con 20 abdominais cas pernas arriba e remataríamos cus abdominais inferiores, que serían 15 elevacións de pernas. Estes últimos son os máis duros, xa que non estamos moi acostumados a traballar abdominal inferior, pero se, se empeza pouco a pouco cada día aumentando as repeticións, chegas a 15 perfectamente. E ollo, se che doe a espalda ao facer este abdominal, non continúes, pois iso é que non tes aínda suficiente forza nel para o exercicio e comezas a tirar da espalda. Así que comenzaríamos con poucas repeticións e avanzaríamos cada día ata chegar ás 15. Para continuar, faríamos algo de peito. Para iso, dúas series dunhas 20 ou 15 flexións planchas, con descanso entre elas. Proseguimos cos brazos. Faríamos uns 20 bíceps con cada lado cunha botella de auga ou algo que teñamos cun mínimo de peso pola casa. E de seguido, uns 30 tríceps con este mesmo peso que utilizamos. Así compensamos os dous músculos, xa que son os opostos. Eu para estes dous últimos exercicios utilicei dúas botellas de auga que xuntei cunha goma. E para finalizar, uns exercicios de hombros. Para isto, colleríamos un peso algo menor ou dos bíceps e faríamos 15 repeticións con cada brazo, primeiro de apertura lateral e despois de frente. E agora, estirar. Despois de calquera rutina, exercicio ou deporte que fagas, sempre hai que estirar ao finalizar. Ao igual que a rutina dos exercicios, comezamos estirando de abaixo para arriba, dende as pernas ata o pescozo. É recomendable que os estiramentos sexan estáticos e cunha duración mínima de 30 segundos. O ideal sería facer esta rutina diariamente, e incluso sería convinte cada día enfocarse nun grupo muscular, un día centrarse máis nas pernas, outro día máis nos abdominais e así. Pero con facer esta rutina dúas ou tres veces a semana sería máis que suficiente, intercalando con outros deportes, claro. Se dispoñemos de material como unha bicicleta estática, unha elíptica, unha cinta de correr e así, moito mellor, poden facer o quentemento estando 20 minutos cun destes aparellos. E así suprimiríamos a rutina de quentemento. E despois, para os exercicios, é moito máis cómodo ter unhas pesas que ter que buscar outras opcións pola casa.